Level 3. Cioè? Jump that out! Va? Mi senti? Give me a second. Going in. Get ready. Vai, vai, non sei andato, sono rimasto. Ma lo posso guidare questo? No. <laughs> sì, sì, che cazzo mi dici? Sì, sì. Che Rotta questa. Eh, sono rotto. Dietro. Ma che cazzo? Ma che cazzo, fra? Rip. Sì, credo di sì. Ok, lo vedo strabaggato. I campioni allora, eh, È normale, è normale. Ah, è normale, ok, adesso Sì. Va bene, vedo quello <laughs> bene che gli spasmi. Guarda, guarda, guarda, guarda.